Sorry anak, you eat well ha. Tapon kasi, hindi ko naubos yung sa plate mo. Oo nga anak, pansin ko nga lately wala kang gana kumain. Kumakain naman po ako, Mama. Aba dapat lang. Lalo na ngayon, nagwo-workshop ka. Dapat may energy ka. Oo nga pala. Kumusta naman ang workshop ni Julie? Hmm, she's doing well. At para makita mong galing ng anak mo, pwede ka sumama sa amin bukas. Total, last day na nila yon. At doon na nila ipapakita yung best performance nila. Ano? Gusto ko nga sana eh. Kaso, ang dami ko pang tatapusin mga papers. Pero sige, para sa anak natin, tatapusin ko agad yung mga yun. Para makasundo ko sa inyo. How about that, Julie? Gusto mo ba pumunta si Papa? Papa, Ma, pwede po bang wag na ako sumali sa last day namin? Honey, why? Di ba doon napipilian ng teacher niyo yung magiging bida doon sa gagawin yung play? Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Tsaka last performance na yun. Tapos atras ka. Bakit? Ayaw mo ba makita ni Papa ang performance mo? Di naman po sa ganun, Papa. Papa, pwede na po ba akong pumunta sa room ko? Inaantok na po kasi ako eh. Sige, anak. Jesus, sana po maging mabait na sa akin sina Cindy at Katkat. Hindi na po nila ako aawahin, tutuksuin at pagtatawanan. Please, Jesus. Anak, ba't dito ka nakatulog sa office ko? Okay anak, galingan mo ha. Alam ko kaya mo yan. Kasi alam mo ba, pinagpray kita kagabi. Pinagpray ko na bigyan ka ni Lord ng confidence para maging mahusay yung performance mo. Ikaw, ano bang pinagpray mo kagabi? O oh, kids, pasok na! mag start na tayo! Okay, punta na raw kayo dun ha. Start na kayo. Tandaan mo ha, magaling ka. And you're so pretty. Yan ako. Waghag. Alam mo ba kung sino yon? Ikaw yon. Kasi buhaghag ka. Tsaka bakit mo pa inayos yung buhok mo eh? Ang pangit-pangit mo. Oo nga. Sabi ng mami ko, I am pretty, maganda ako. Nasaan ang ganda in your dreams? Saka sabi ni Daddy, kung mabait ka anta sa puso mo si Jesus, ikaw na ang pinakamaganda. Mommy. Ay, alam mo ba, kanina si Julie ang arte-arte. Sabi mo pa, dapat pala din na natin binalik yung headband niya. Oo nga, para hindi siya makapag-concentrate at tayo ah, ang mapapansin ni teacher. Hmm, Cindy? Ano ba yung narinig ko? Meron kayo binubuli? Narinig niyo po, ma'am. Oo, anak. Alam niyo ba na masama mang away o mang bully? Eh si Julie pa yung binubuli niyo. Eh di ba mabait na bata yun? paano nyo nagawa to? Saka, di ba sabi ko sa'yo, sabi sa Bible, mahalin mo ang kapwa mo? Sorry, Ma'am. No. Huwag kayo sa akin mag-sorry. Kay Judy kayo mag-sorry. Sige na. Yes, ma'am. Eh, may napili na po kami. Tapos na. Next month pang next workshop namin. Okay, sige. Thank you po. Bye. <laughs> Sorry, Julie. Mula hindi ka na namin aawain. Friends na tayo, ah friends forever. Ay. O, paano, Beth? Una na kami. O, oh, sige. Ingat kayo. O, sige. Girls, tara na. Bye-bye. Hay bye Ay, naku, anak. Hindi mo naman sinabi agad sa amin ng daddy mo. Kaya naman pala nag-iba ka this past few weeks mula nung pinasok ka namin doon sa workshop. Kaya nga dito. Hello guys! Better late than never. Kaya namang late. O ano? Ano nangyari sa performance ng anak ko? Napili po ako, Daddy! Talaga anak? Wow! Opo. Congrats! Well, di na ako masusurprise anak. Eh, mana ka kay Daddy. Kung ano, tara, let's go! Okay, treat mo kami. Oo naman, ang galing ng anak natin eh. And she really deserves a wonderful treat. Tara, let's, let's eat! Go.